Πικρή λησμονιά που το μυαλό μας βλάπτει. Ποιος δαίμονας μας κρατά σε αυτή τη λύθη. Πώς είναι να είσαι ελεύθερο. Τι να είναι ελευθερία. Δεν σημαίνει να μην είσαι δούλος. Δεν είναι να σε σώζει άλλος. Όμως τι, πώς, ποια κληρονομιά θα αφήσει. η κόρη σου που θα σταθεί, ο γιος τι τύχη θα έχει. πόσο κοστίζει η ελευθεριά και πώς θα τη γνωρίσεις. Μια σπίθα μέσα σου θα βρεις. Θυμήσου, βρες ποιος είσαι. μοναχικός και δύσκολος ο δρόμος που θα πάρεις. Λευτεριά θα πει να βρίσκεσαι όπου η ψυχή σου λαχταρά. Θα πει να μάχεσαι στη γη χωρίς ελπίδα. Με την ψυχή σου σύμμαχο θα αγωνιστείς και αυτή σου λέει τι πρέπει. Οχτρό σου θα είναι ο φόβος σου και όσα θα ρεις πως έχεις. Στο δρόμο σου σαν βρεις παθή να το φυλάξεις. Στο πέρασμα του αχαίροντα οι πρόγονοι σταφίσαν. φύσαν. Η κόψη του είναι γνώριμη. Θα δεις. Θα καταλάβεις. Κι ας ξεκινήσεις μοναχός σου, τη λευτεριά μου όσους τη λαχταρούν στο τέλος θα βρεθείτε. Και σαν τη συναντήσετε, Στέφανα πολύτιμα δώστε της να κρατήσει. Oh, oh, oh. Thank you. Τραχής είναι ο δρόμος μου και επιστροφή δεν έχει. Περήφανο το δάκρυ μου, θυμάμαι, δεν ξεχνάω. Γης πέσιμη και ουρανού αστερόεντος. Αυτά ρε μη γένος το δίστε και αυτή. Διψή μη άβη και απόλυμη, αλλά δω τέψε ψυχρόν Pisam no Cine